hello and welcome friends Microsoft Excel की दो शॉर्टकट की हैं आप देखिए यहाँ पर अगर मैं वन लिखता हूँ यहाँ पर टू लिखता हूँ ठीक है फिर यहाँ पर थ्री लिख देता हूँ लाइन वाइज मैं लिखता चला जा रहा हूँ यहाँ पे फोर लिखा फिर फाइव लिखा कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं लाइक नेम भी लिख सकते हैं फ्रूट्स कुछ भी लिखिए तो अब एक शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ देखिए आप अगर बिगिनर हैं तो ये शॉर्टकट की आपके लिए काम की है आप एक एक स्टेप करके बैक जाइए एक स्टेप बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड एक स्टेप बैक हो गए फिर एक स्टेप बैक कंट्रोल जेड फिर एक स्टेप बैक कंट्रोल जेड फिर एक step back control Z control Z control Z और कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड अब एक एक स्टेप आगे जाइए control Y control Y control Y control Y control Y और कंट्रोल वाई ठीक है तो ये एक एक स्टेप आगे जाने की शॉर्टकट की और एक एक स्टेप बैक जाने की शॉर्टकट की है